И искам да кажа, че Люба с Илия и Саша направихме голямо благословение. Благословение е този камин, камина. Да, можно, нет, лучше убрать, а на следующий год еще раз порадоваться. Здравейте на всички! Е ще започна от ни научи да му доверяваме повече, защото когато при мен свършваха, свършваха парите, тогава Рома си намираше нова работа или когато при Рома нямаше много пари и аз намирах някаква нова, нова работа. И Бог всичко е предвидил и в края на годината много се изморихме и отидохме при родителите на Рома в Молдова. Да, много почивахме и майка му всичко чистеше, всичко приготвяше. Аз се чувствах малко неудобно, но тя нищо не даваше да, да правя. Е е, и преди да отида в Молдова, минавах покрай магазините и си мислех, о, искам тези маратонки, искам това, искам онова. И вот мы поехали в Молдову и пошли в мол на фильм. И отидахме в Молдова и там гледахме филм в, кино, в кинотеатър гледахме филм. И Роме мама говорит, все, пойдем, иди в какой тебе хочется магазин, бери что тебе хочется, я тебе все куплю. Бяхме в мол и майка му каза, ела в какъвто искаш магазин, взимай каквото си искаш, аз ще ти купя всичко. Ти скоро ще имаш рожден ден и аз ще ти подаря каквото искаш. И аз казвам, може маратонки, тя ми подари тези хубави маратонки. И минаваме в друг магазин, тя казва, искаш ли някаква рокличка? Мне было неудобно даже ходить по магазину, потому она видит, что мне что И беше ми вече неудобно да ходя в магазините, защото когато тя виждаше, че харесвам нещо, винаги идваше при мен и казваше, искаш да ти го купя? Е Бог много ни благослови. Е и когато на младежкото събиране в края се молим за нуждите, И в края, дори когато идват хората, които са за първи път, в края се моли да благослови селото Калибабовка. Той се намира в е, Молдова. За хората в Калибабовка. И много смешно звучи, дори и, когато още не знаеш какво е това. И вот мы приехали туда, и там вот у них появился новый мэр И там просто такой порядок он навел. И на января он сам расходил по каждому дому, где есть дети, и дарил им подарки. И когато отидохме там, се оказа, че имат нов кмет. И той всичко, е подр... всичко е чисто. И на 1 януари той дори идваше, идваше сам и подаряваше подаръци на семейства, които имат деца. А... Организира различни събития, танци. Срещнахме някаква позната на Рома. И тя... И тя... Тя... Тя каза, че гледа, че тази позната гледа всякакво нашия християнски сериал. Всеки епизод. Също през тази година Бог ми подари изцеление, защото, нали, се сещате, имах а, хрема доста. И я Той беше и преди бременността. и също имах екземи на ръцете. И когато забременях, всичко това се обостри. Имаше две седмици, когато не можех да дишам. И, конечно, всичко ме сърбеше и бях много раздразнена относно тази ситуация. И понякога през нощите плаках, сърбях и аз се чешах. И... И благодаря за, на църквата, защото знам, че всички са се молили за това. И в интернет гледах, че имаше много различни капки за носа и аз вече се обърках, защото бяха толкова много. И прочетох, че за бремени има специален а, разтвор от сол, който става... И аз, Рома отиде да разхожда кучето и му казах да вземе такъв солев разтвор за бремени, който да не предизвиква при, е, а, а, пристрастяване, да. Е и аз казах на Бог, нека той да купи най-хубавото. повече так. Непонятно го. И той се върна, купи разтвора и ми го даде. Изпробвах го. И първата нощ не знаех още дали е добър. И пару дни его пользовалась и все, сейчас я спокойно дышу. Няколко дни го използвах и вече мога да дишам. Е, е понякога ми се появява малко хрема, обаче вече много по-малко, отколкото е било. Вот, и вече екземите всички изчезнаха, не ме сърбят. И също вече съм на една диета. Трябваше да, да го предогладая преди. Э, несколько раз ходила, несколько лет ходила к врачам, и все мне говорили, что у меня поликистоз яичников. преди години няколко пъти посещавах лекари и те ми казаха, че имам поликистоз на яичниците. И те ми казаха, че ще бъде трудно да забременея или въобще, че няма да мога да имам деца. И аз винаги се тревожих, че ще ми бъде трудно да забременея. И е е е когато се ожених за Рома, когато да, тогава усетих, се, се омъжих за Ръма, тогава усетих, че вече имам, че се изцелих вече. Дълго време не посещавах лекари и в края вече отидох и тя ми каза, че всичко чисто, нямам поликистоз. И когато... И когато решихме, че искаме деца, от първи път се получи. И благодаря на Бог за тази година. Слава на Бога! Классно, да, с благодарностью?